guys my name is ओम और आज के इस वीडियो में हम लोग यस हम लोग फिर से रोबलॉक्स की एक नई वाली दुनिया के अंदर आ चुके हैं पता नहीं तो लैग क्यों कर रहे हैं बहुत ज्यादा लैग कर रहा है ये तो इतना लैग भाई हाँ सही आई एम कुची कुची ये देखो गाना गा रहा आई एम कुची कुची अरक बरक कुची कुची अरक बरक कुची कुची अरक बरक कुची कुची अरक बरक कुची Bam, bam, bam, bam, bam. Cool, cool, cool. Let's get party. Na na na na karate rani. What air balloon? मेरे को मिल जाएगी तो मजा आएगा ये तो मौज हो जाएगी हाँ तो गाइस मेरे को आपको एक जरूरी चीज बतानी थी क्या ऊपर भैया वापस नहीं आने का ठीक है हाँ बस मेरे को आपको एक जरूरी बात बतानी थी कि अब से फाइव ऑफ अप्रैल से लेके फिफ्टीन अप्रैल तक सॉरी हाँ फिफ्टीन अप्रैल तक वीडियो नहीं आएगी क्योंकि आई एम नॉट हियर यहाँ पे हुई नहीं था भूल जाना तक तक इपेक्स डिजाइनर कौन था कौन था एकदम बड़ा वो माने गेमर क्लब और एकदम सब भूल जाना बस सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो आ जाएगी उसके बाद जब आ ही जाएगी वीडियो का सब्सक्राइब रखना चैनल को ऐसे हम सब मिलके बोगाटी मजे करेंगे तो मॉल है ना मॉल में आएंगे ऊपर यहाँ और ये आ गया मॉल डेवी मोल गाड़ी लगाते हैं अंदर चलते हैं वो अब इस रिलैक्स ब्रो चलो यहाँ पे देखते हैं नहीं चिकन हाउस ये दिया जाएगा और ये लोग कोई है ही नहीं लिटरली मॉल में ये तारक मेहता की शूटिंग चल रही थी क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा मत ओ कूबले भी इतने है महंगे महंगे कपड़े रन वेट आईपीसी स्टूडियो चलो आज का समाचार भारत में एकदम गर्मा गर्म एकदम तबाही मच चुकी है मार्च में मई वाली गर्मी आज ही दिख नहीं पाए भाई क्या लिटरली मैंने क्या ही न्यूज एकदम मस्त पांच studio banana. Woo! Break down हाँ तोड़ दे फर्श तोड़ दे देखी जाएगी तोड़ दे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है तो भाई बहुत है भाई ले आजा कॉफी पीते हैं चल कॉफी ले ले चल बहुत अच्छा डांस किया तुमने चलो मज़ा आ गया अब ये और कुछ नहीं है क्या मॉल में मॉल में खिड़की भी होती क्या कोई आया लगता <laughs> नहीं कोई गया है अच्छा जानी होगी घंटी बजती क्या क्यों है इतनी महंगी सब मैं जा रहा हूँ शॉप हमारे लायक नहीं है तो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले आपको पता है आज हम लोग एक मेले में जाने वाले हैं जो मैंने आपको पसंद था एयरपोर्ट फिर जोन बापरे का कितनी लाइट ऑफ कर देते कितनी रात हो चुकी है ओ बेटा अजय वाला के सामने से मैं आ रहा हूँ पेट शॉप भाई यार बारिश होगी जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं वो बात नहीं हम बारिश में झूलेंगे बारिश भी खुला है कम जाएगा करते हैं यार हम लोग तो निकलते हैं भैया से घर लेते हैं लिए घर लेते हैं अभी को गाड़ी को एक टेलीपोर्ट कर लेंगे फोर से टू के मेरे दे दो कौन सा Spanish villa classic family haunted भाई हॉन्टेड कुछ मत दो यार ग्रैंड हाउस ट्री हाउस अच्छा स्पेनिश विला ये अच्छा लग रहा है स्पेनिश विला बिल्ड गैरेज भी हो भाई बुगाटी तो नहीं आ पाएगी हम हाँ? ये जरूर आ जाएगी गाइस आपको मिनट देता यहाँ का वो वायर से प्रोग्राम इसको देखेंगे बिल्कुल ये यहाँ से ऊपर और यहाँ से ये हमारा एक खास बेडरूम जिसमें हम ऐसे सो जाएंगे और फिर यहाँ पे इस साइड में एक और रूम है जिसमें भी हम ऐसे सो जाएंगे शायद तो इधर फुल लैंग्वेज एचपी और फुल लैंग्वेज होने को चाहिए ये है हमारा चक्र की अब कलर बदल सकते हैं लाइट लाइट लगी कलर चेंजिंग वाली तब लाल ब्लू येलो ग्रीन पिंक हम ब्लू रखेंगे आहा येलो सही बहुत सही वो अच्छा इधर गैरेज इधर लगा दिया और इस गाड़ी गाड़ी यहाँ अपनी इज्जत है every month. राइट एक मिनट में आया अच्छा या फिर आज की वीडियो में